Double kill! Triple kill! बच्चे दो भाई Quadra kill! भाई तुम भाई पैदा होगा दो दो जल्दी भी बैठ जाओ भाई भाई जल्दी भाई जल्दी जा अल्लाह হ্যালো গাইস ভিডিওটা ভালো লাগলে কমেন্ট করো শেয়ার করো লাইক করো আর সাবস্ক্রাইব করো যদি না করো তাহলে তোমার বিয়ে হবে না